Bosa pojdiva dekle ob sorej. Bosa pojdiva dekle ob sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej, sežem ti nežno v dlaniko prneče. Beli so, beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove.